Galang lang. Nabigumang masungkit ni Buitapang ang panalo laban kay Buyungas sa nakaraang Battle of YouTubers pero natuwa naman ang lahat sapagkat isang solidong pagkakaibigan naman ang namuo at nagkaisa ang mga boksingerong galing Visayas. Humingi ng pasensya si Boy Tapang makaraang first round pa lang ay naisurrender na niya ang kanyang bandila at tuluyang namayagpang at naideklarang panalo itong si Boy Ungas para sa na pagbabago pagiging isang magkaibigan. Mabuhay eh, Nagkaroon ng selebrasyon ang grupo ni Boy Tapang at ni Boy Ungas ng salo-salo at talaga namang ipinagdiwang nilang ang matagumpay na nakaraang Battle of YouTubers. Tunay ang napakabait ni Boy Tapang. Akalain mong kahit alam natin wala siyang training ay ipinagpatuloy pa rin niya ang laban. Ika nga, respeto na lang para sa isang kaibigan. Maninag mo sa mukha ni Boy ang saya at tila wala itong pinagdaan ng problema. Sa bagay sa pagkakataong ito, siya na rin ang nagsabi na move on at kalimutan na ang lahat. Total, natapos naman. At marahil mga kaibigan sa pagkakataong ito, aabangan natin ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Siyempre, dalangin natin na sana sa mga darating na mga araw ay matagpuan na niya ang kanyang tunay na minamahal. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa video ito? Comment down below lamang at siyempre kaparti ka ng video ito. Hanggang sa muli mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, pindutin mo ang subscribe button at bell button naway maging updated ka sa susunod kong mga video. Ako po si Taong Wala, paalam sandali.